Բարև ձեզ։ Ուրեմն անցյալ անգամ մենք սովորեցինք օբյեկտների մասին, որոնք որ տեսանք, որ բավականին նման են array-ներին, ուղղակի քանց թե ուրեմն ինդեքսներ օգտագործենք որպես բանալի, այսպես ասած թվեր, այլ մենք օգտագործում ենք տեքստեր որպես բանալի, հա։ Եկեք վերհիշենք դա ոնց արվում, ուրեմն ստեղծում ենք մի հատ փոփոխական մեջը դնում ենք մի հատ դադարք object, այդ օբյեկտի ուրեմն, չգիտեմ, high banal-ին վերագրում ենք ինչ որ մի արժեքին, ասենք թե 38։ Հետո ապագայում ուրեմն կարող ենք ասենք հիմա այս banal-ի արժեքը հետ վերադարձու եւ սա փաստորեն կվերադարձնի մեզ 38։ Եվ այսպես ամենը աշխատում է շատ բարձ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ օբյեկտը իր մեջ պահում է զույգեր, հա, ասում է այս բանալին, այս արժեքն է, հետո ապագայում տալիս ենք իրեն բանալին եւ նա վերադարձնում է այդ արժեքը։ Okay, ես շատ հասկացանք։ Հիմա, հենց այն պայից, երբ որ մենք այս օբյեկտը ստեղծում ենք, նույն ձևի ոնց որ մենք array-ը երբ որ ստեղծում էինք, կարող էինք հենց ամենասկզբից միանգամից իր, իր մեջ դնենք ինչ որ արժեքներ, նույնպես մենք կարող ենք արժեքները ամիջապես դնենք այս օբյեկտի մեջ։ Այսինքն, ես այստեղ կարող եմ ասեմ, չգիտեմ, age-ը, տարիքը, թող լինի, ասենք թե 17, name-ը, անունը, թող լինի, չգիտեմ, Ruben, կարևոր չի։ Եվ այլն եւ այլն։ Հետո ապագայում եթե ասեմ x h, սա ուրեմն Սա կվերադասնի 17, եթե ասեմ name, կվերադասնի Ruben։ Հետո եթե ասենք name-ը փոխեմ դարձնեմ Հակոբ, ահա։ Այս տողից հետո, այսինքն ստեղ x-ի name բանալին կվերադասնի Ռուբեն, բայց այս տողից հետո, քանի որ մենք փոխեցինք անունը, հիմա մենք եթե կարդանք սա, ինքը մեզ եկեք alert անենք, կվերադարձնի Հակոբ, նայեք ստեղ։ Ահա, Հակոբ, okay։ Հուսով դա շատ բարձ է։ Հիմա նայեք։ Եթե մեր բանալին համընկվում է բոլոր օրենքներին, որոնք մենք ունենք փոփոխական ստեղծելուց, մենք կարող ենք սա հայտարարենք առանց առանց շակերտների Okay։ Այսինքն ինչ նկատի ունեմ, նայեք, մի հատ մոռանանք օբյեկտի մասին մի վարքան։ Եթե հիշում եք, մենք որ ստեղծում ենք փոփոխական, տալիս ենք իրեն անուն, չէ՞։ Ասենք թե x, չէ՞։ Էս օքեյ է, սա նշանակում է ստեղծեցի փոփոխական, ում ամնը x է։ Հիմա եկեք ասենք առաջին անուն, չէ՞։ First name Սենց բան մենք չենք կարող անենք։ Ինչու, որովհետև փոփոխականի անունի մեջ մենք իրավունք չունենք դնել դադարք տեղ։ Որտեվ այդ թարգմանիչը JavaScript-ի կկարդա կասի let, okay, նշանակում է ստեղծում ենք փոփոխական, շատ լավ, սա անունն է փոփոխականի, լավ։ Մի րոպե, սա ինչ է։ Հա, ու տես ծխվում է։ Okay, չի, նենց որ սա չի կարելի։ Եթե մենք ուզում ենք սենց սենց բան անենք, պետքա կապցնենք իրար կամ այսպես։ Հիմա սա մի ընդհանուր անուն է, չէ՞։ Կամ հիմնականում sense սա եմ ես նախընտրում մեծատառով, հա, սա կոչվում է camel case, հա, ուխտի ոնց որ ձևագիրն է, հա, այսպես ասած, ամեն նոր ուրեմն խոսքը սկսում է մեծատառով։ Ոստեղ գրում ենք first name, okay։ Սա okay է, բայց ելի եմ ասում, բայց օրինակ թիվ չի կարող լինի, չէ՞ մեր փոփոխականը։ Ինչու՞, որտեվ ապագայում եթե մենք օգտագործենք այդ թիվը, pass չի լինի։ Մենք նկատի ունենք 0 որպես թիվ, թե 0 որպես փոփոխականի անուն։ Դենց որ parse-ը տենց էլ չի լինի։ Այդ նույն օրենքները աշխատում են օբյեկտի մեջ։ Այսինքն, Այս մեր օբյեկտն է, չէ՞։ Age-ը կարող ենք մենք ցենց ցենց հարց տվեք, կարող ենք ստեղծենք փոփոխական, ում անունը age է։ Դա հնարավոր է։ Եթե հնարավոր է, կարող ենք առանց չակերտների հայտարարենք իրեն։ Okay։ Name-ը կարելի է, հա, կարելի է, բայց օրինակ first name եթե ուզենանք, չէ, սա պետքա շագերտներով լինի, որովհետև սա չի համընկվում մեր փոփոխականի օրենքներին։ Բայց եթե օրինակ լինի first name, no problem, կարող ենք առանց շագերտների։ Okay։ Սա ուղղակի նայեք, դու կարող եք ամեն ինչը միշտ հայտարարեք շագերտներով, դա լրիվ okay է, ամեն ինչ կաշխատի, նորմալ։ Սա ուղղակի որ մի քիչ ավելի քիչ կոդ գրեք, հա, անընդհատ շագերտներ չգրեք, Սա հիմնականում ընդունված է ուղղակի առանց չակերտների գրել։ Ահա, այսպես, որ ավելի հեշտ լինի։ Okay։ Էն էլ է ճիշտ, սա էլ է ճիշտ, երկուսն էլ կաշխատեն, ուղղակի իմացեք, որ այս տարբերությունը կա։ Հիմա այդ նույն օրենքը նաև գործում է այստեղ։ Ուրեմն, ինչպես տեսնում եք, ստեղ մենք անում ենք x, հետո իր մեջ դնում ենք այս տեքստը, չէ՞։ Մենք նաև կարող ենք անենք sense get name։ Դա նույնն է, ինչպես որ սա սա նույնն է, ինչպես որ սա։ Բայց ելի եմ ասում, սա միայն կարող ենք անենք այն ժամանակ, երբ որ այս անունը բոլոր փոփոխականի օրենքներին համընկվում է։ Այսինքն, եթե մենք ստեղ ստեղծենք մի հատ sense բան, first name, մենք չենք կարող հետո first name անենք, չէ, sense չի աշխատի։ Եթե ուզում ենք first name-ը հետո կարդանք, պետք է այս ձևով անենք, first name, չակերտների մեջ, տա տա տա, այսպես, Okay։ Բայց ելի եմ ասում, եթե ուղակի իր անունը name է, no problem, ստեղ էլ կարող ենք անենք get name։ Get պատկերացրեք ոնց որ այս x-ի անդամ այս այս բանալիով արժեքը թող լինի սա։ Հա, տենց կարդացեք։ Այսինքն նայեք, եթե ես ստեղ անեմ alert x.age, ստեղ ինչը ինչ է ստացվում։ Ստեղծում եք մի հատ փոփոխական, իր մեջ դնում եք object, օբյեկտը իր մեջ ունենում է որ տարիքը 17 է, անունը Ռուբեն է, եւ ստեղ ուրեմն այդ օբյեկտի տարիքն ենք ուզում, որը 17 է։ Okay, այդքան բան։ Ուրեմն եկեք ուրեմն հիմա խաղանք իր հետ մի քիչ։ Let x թող լինի մի հատ object, որի մեջ թող լինի address հասցե, որը object է, որի մեջ թող լինի city, որը թող լինի Երևան։ Հմ Այսինքն ինչ ես, հիմա x-ի տեղը եկեք տնենք, սա մարդ է, person, որը ունի նաև անուն, name, Joe, որը ունի, չգիտեմ, տարիք, որը, չգիտեմ, ասենք թե, հա, որը ունի հասցե, որը city ունի, phone ունի, city էլ ինչ ունի, street ունի, փողոց ունի, հա, ասենք Արամի, չգիտեմ, կամ Արամ, մա, Okay, հետո էլ ինչ ունի, բնակարանի հասցեն, հա, ասենք apartment number, apartment number, որը թող լինի, չգիտեմ, նու, ինչ-որ սենց մի բան, հա, կարևոր չի, Եվ այլն, եւ այլն։ Հիմա հարց, ինչի այս ամենը չեմ դրել նույն person-ի տակ։ Կարող էի, ուղղակի էլի եմ ասում, օբյեկտները լավ են նրանով, որ մեզ հնարավորություն է տալիս խմբավորել այն ինֆորմացիան, որը իրար հետ կապ ունի, որպեսզի մենք չունենանք մի հատ sense մեծ ցուցակ ամեն ինչի, այլ խմբավորենք։ Okay, այսինքն մենք հիմա սա ունենք, մենք նաև կարող ենք ասենք, որ այս մարդը ունի ընկերներ, friends, uh, friends, բայց քանի որ մենք ունենք ոչ թե մի հատ այլ շատ, եկեք ստեղծենք զանգված, որի մեջ իսկ ամեն մարդը օբյեկտա, որը ունի ուրեմն մի րոպե անուն, ասենք Joe թող ունի ունենա Mike որպես ընկեր, եկեք անունը հերիքա այս պահին եւ մի հատ էլ ուրիշ օբյեկտ, որը ունի էլի name, ահա, Jane ասենք թե, հա? Ու ասենք Mike-ն էլ ունի իր համապատասխան տարիքը, կարևոր չի, ասենք թե sense եւ Jane-ն էլ ունի իր համապատասխան տարիքը, ասենք թե, չգիտեմ, միշտ տարիքով մարդ է։ Okay, եկեք sense։ Ուրեմն նայեք, փաստը ի՞նչ է ստացվում ստե, որ մենք ունենք object, որը նկարագրում է ինֆորմացիա մի մարդու մասին։ Ասում է, այս մարդը ունի այս անունը, այս տարիքը, այս հասցեն, ունի ընկերներ, իմիջալոց ընկերներն էլ իրանց օբյեկտներն են, որոնք որ ունեն իրանց մասին ինֆորմացիա։ Այսպես ասած, այսպես դուք կարող եք պատկերացնել, ինչպես ասենք Facebook-ն է աշխատում, հա, երբ որ դուք քաշում եք ձեր ինֆորմացիան, ձեր profile ինֆորմացիան, ինքը ձեր մասին լիքը ինֆորմացիա է քաշում ներքև, որ նկարում էկրանի վրա։ Հաշվում է ձեր անունը, ձեր նկարի հղումը, որը հետո առանձին download անում, ձեր ընկերների ցուցակը եւ այլն եւ այլն։ Լիքը տես տարբեր ցուցակներ, այսինքն array-ներ, եւ օբյեկտներ, որի մասին լիքը ինֆորմացիա կա, ասես քաշում է ներքև եւ այդ ինֆորմացիան կարդում է եւ նկարում է էկրանի վրա։ Այդ նկարելու մասը, դրա մասին մենք կխոսանք հետո, բայց կոնցեպտը, թե ինֆորմացիան ինչպես կարելի է արտահայտել կոդի մեջ։ Ահա, խնդրեմ։ Okay։ Եվ ինչպես տեսնում եք, սրա մեջ մտնում են այն արժեքները, որի մասին մենք խոսացել ենք՝ թվերի, տեքստերի, օբյեկտների, զանգվածների, այդ սաղ, որ կպցնում ենք իրար, ստանում ենք մի հատ շատ հետաքրքիր մեխանիզմ, որով մենք կարող ենք նկարագրենք ցանկացած ինֆորմացիա, թե դա մարդ է, թե դա ընկերություն է, թե դա խաղ է, թե դա ինչ է։ Եվ ցանկացած ծրագիր, որ մենք կգրենք, կունենա այդ կոմպոնենտը, ինֆորմացիայի կոմպոնենտը, հա, մենք պետք է ունենանք ինֆորմացիա եւ հետո այդ ինֆորմացիայի վրա ինչ որ logical հաշվարկներ անենք եւ ստանանք այն մնացածը, որ մենք ուզում ենք։ Ա հույսով եմ սա բարձր, շուտով կհանդիպենք։ Առաջ